Ne prepuštaj ništa slučaju. Utječi na svoju budućnost na izborima za Europski parlament. Odaberi svoju kandidatkinju ili kandidata. Neka se glas građana čuje. Hajmo, hajmo!